лишний раз дипоплай прыгает 200 километров в час повязкой на глаза Нам не Наблюдаю, как дотла все выгорит Ты заведомо мне проиграл, кричи Пытаюсь выгнать своих демонов Я превращаюсь в зверя, кричи Аккуратно так валю соперников Выпускаю краки на кричи Пытаюсь выгнать своих демонов Я превращаюсь в зверя, кричи Аккуратно так валю соперников Выпускаю краки на кричи Я вот-вот захвачу этот город со мной, тебе не нужен повод Не могу удержаться от этих игр сразу, мэм То, что я вышел в ярость, ты поймешь сразу Я люблю это состояние напряжения Мы пришли ради бабла и выгоды 200 тебе не нужен повод Не могу удержаться от этих игр сразу на То, что я вышел, в ярость, ты поймешь сразу Я люблю